akka bucaa fooniin dhiibamtaniis jirtuu seenaan maqaan yoomuu si yaadannaa qabsaa'oo taa'aadha. Dhaloonni yoomuu gaadiin teenye falmarra jirra raas kunoo duutan jennee du'aa sinjille jedhin dandee obsa muurannoo isaa si laaffis tarraaftanii. jajirree hundeen buuqqifna geebafaa jibiilisummaa maqaa keessaniin ol dhaabbanna. Waadaan nyaannu haadha qabsoof harka laannu dhumaa baasna malee nyaannu. faana goota irraas hin maaknu irraa maaknu. Dangaa sansararaan irraa maaknu lafeedhaan ijaarraa irraa maaknu dunuusa qabduunee irraa maaknu godaanna dacheerraa irraa maaknu waadaa samiif dachii irraa maaknu irbuun erbee miti irraa maaknu falmaa addaan kunnu irraa maaknu. Kikiine dhugaatti Irammaa kun. Reebicha jabaatu Irammaa kun. Idaa sinsaar minnu. Irammaa kun. Alli saamaatu. Irammaa kun. Lakookotu njenu. Irammaa kun. Kan cabbi tiri fa caa. Irammaa kun. Madoozi walaa na caa. Irammaa Kan kufee kaafacha irra Irammaa kun. Tuddee sawaa na caa. Irammaa saba keenya hanga galma geessu irra maqnu hanga wareegamaat irra Yoo yookiin bilisummaa irra maqnu. Akaf kan kuftanii jirtu yoomuu jirtuu! jiraattanii qabdu seenaan dagaatamne haqaaf lakaan qabu dhiigaan kataafame. arguu dandeenye kan fayyaatti jiraasaa dhabne gootan kakkaalii bilisummaaf danuudha kan lubboosaa kenne aboo qotee keraan keessanii golla keessan bookni haa guutu dharaan miti dhugaa kuftanii lubbuu keessan nuufaa jannatu. qabnu kayyoo keessaan hin maseensiinu murtaataanii nu fakkeenya kan raakuntaan galmaan keenya isaan eegalan galmaan keenya isa isaan aggaman galmaan jirra dhaloonni qubee galmaan keenya galma saanan kaakan galmaan keenya ga'uuf kaasnee qawwee galmaan keenya nu qaqqabeen duudu galmaan keenya burqaan qabsaa'oota galmaan keenya nurkattiin xuraa'u galmaan keenya seenaan falmattoota galmaan keenya madda isaan baasanii galmaan keenya hin mirkisnan guusnu Galmaan malee Qabsoo adda kunnaa Galmaan keenya Kan nutti laatanii Galmaan keenya galaa sabaa Rabbitti hirkanne Galmaan keenya waaqa jabaa